etxetik paraje egoteko eskubidea dekealako. Eta ostantzean, familieri eta lagunei lusatzen jakielako zigorra. Ezin dugulako hartu mendeku politika bat. Estatu espainol eta frantzesak eurepe ba, dekean legedi propioaren kontrabe egiten dauen neurri, neurri bat alako dispertsioa bakearen kontra dualako. E, urrak eta zibil bat e, dalako eta bizaskudian kontra dualako. Uste dotelako dispertsioak berak, e, gorrotoa bera areagotuten dauela, injertuten dauela, bai eurekiko eta bai gurekiko. Dispertsioa mendekoa delako, Euskal Herri zen zabaldu da, prozesu honetan, Euskal Herri txar guztizek, bierdo guzelako etxean, <laughs> giza, eskubide, kontrako, legea, dalako,